jovens lideranças ali da comunidade de Sul, Fernando e Angel. Depois a gente faz uma rodada de perguntas. Pode ser? Então essa aqui é a comunidade de Sul, né? vista de cima, o rio Sul e essa parte, a comunidade, ela fica um trecho bem polêmico da BR-319, que é o trecho do meio. Né? Então, é muito debatido. Nós vivemos dia após dia é, muita gente falando do Igapó é, comentando vários, em vários aspectos, né? É, alguns projetos apoiados pela UC, Unidade de Conservação, né, de lá, que é gerenciada pela doutora Dilmeia. Ela é a, é a gestora da Unidade de Conservação. É um dos projetos que nós temos apoiado pela Unidade de Conservação, é a nova escola, do modelo do Sul. Né? É uma escola é, totalmente voltada para a sustentabilidade, foi projetada por uma, por uma empresa de São Paulo, em parceria com a comunidade, né? que visa buscar uma nova metodologia de ensino e fortalecer esse vínculo entre comunidade e, e RDS. Aqui, né, segunda etapa, ela já está em fase de construção, aqui ela apenas estava na maquete, mas aqui ela já está em fase de construção, então estamos dando um andamento aí. A UC, ela tem essa parceria conosco lá na comunidade, mas a comunidade também se empenha para que os projetos possam acontecer. Temos também o projeto Peg Pinch, acredito que já ouviram falar desse projeto. Né? É um projeto assim, que foi implantado em 2010 e que realmente deu um impacto muito grande na. É um ponto muito positivo assim, para a comunidade, para a visão que a comunidade tinha sobre o meio ambiente, sobre, sobre a fauna, sobre a flora até aquele momento. Também então, analisamos esses projetos, esses projetos que tem na comunidade, já para influenciar as futuras gerações, preparando elas né, para que no futuro elas possam também se empoderar e cuidar do que nós temos né, de, de melhor para oferecê-los. Aqui também nós temos um evento que é cultural e social ao mesmo tempo, né? onde proporcionamos lazer e cultura para a comunidade, mas ao mesmo tempo levamos atendimento médico e jurídico, porque essas pessoas que vivem ao longo da BR, elas precisam se sentir acolhidas, elas precisam se sentir importantes, né? e às vezes elas não têm condições financeiras de vir até a cidade para buscar um atendimento médico, um atendimento jurídico. Então, nós criamos esse evento com o Fernando para levar esses profissionais até essas pessoas para que elas possam receber esse serviço, para que elas possam se sentir importantes. Aí as, as crianças, né, sorriso no rosto, muito feliz por estar tá sendo lembrado, por estar tá sendo feita alguma coisa por elas. Aqui também temos o projeto Intervalo Escola, também apoiado, é apoiado pela Unidade de Conservação, né, que são profissionais de diversas áreas do, do país, que vem para a comunidade fazer esse intercâmbio com os moradores, com professores, com alunos, trazer conhecimento, né, trazer cultura e trazer né, toda essa alegria e nos, nos ensinar, nos possibilitar conhecer novos é, horizontes. Isso também é um projeto apoiado pela Unidade de Conservação, né, que faz todo, toda essa logística para que eles venham até a comunidade e possam, a partir daí, desenvolver o trabalho. Também então, temos, é, recentemente, tivemos a capacitação de agentes ambientais voluntários, que foi assim, um passo bem importante para levar conhecimento né, para as pessoas que ali vivem, para que no futuro elas possam ajudar nesse processo de, de monitoramento, de conservação dentro da das unidades de conservação. Temos também o coletivo de jovens, Tupigá, né, que é um projeto apoiado pela Casa do Rio e também pela RDS Sul, que tem né, como objetivo empoderar a juventude, grupos de jovens, para que possam desenvolver trabalho, não só dentro da UC, mas no seu entorno. Então, é um projeto que vem dando muito certo e que está atraindo é, os jovens para que eles possam é, tomar a frente de toda essa responsabilidade que não é apenas das pessoas mais, mais velhas, mas também dos jovens, né, de nós jovens, que somos o futuro. Bom, em relação à saúde na comunidade, nós temos um agente de saúde e um microscopista, né, que não é o bastante mas é o que temos e nós esperamos conseguir mais recursos né, através da parceria que nós temos com alguns parceiros e comunidade de conservação. Então, eu acredito assim, meu ponto de vista em relação à unidade de conservação. Pelo bom tempo, nós tivemos assim meio que uma, uma distância entre a unidade de conservação e a comunidade. Isso, uma ausência. Mas ultimamente essa parceria está se estreitando. Esses projetos que eu acabei de apresentar para vocês aí, eles vêm acontecendo recentemente. Então isso já é um resultado de que a unidade de conservação ela está se aproximando da comunidade, né? E a partir daí a gente possa fortalecer essa parceria e juntos é, fazer muitas coisas acontecerem. Na educação nós temos apenas quatro professores, uma escola com capacidade para 40 alunos, sendo que nós temos 80 alunos na comunidade, né? uma escola em fase de construção e o ensino só atende do Fundamental 1 do primeiro ao quinto ano. E nós temos necessidade de ensino até o nono ano. Então, as crianças que com insetos mais avançadas, algumas os pais colocam na cidade para estudar, mas as que não têm recursos, elas ficam na comunidade, né, na ausência de aula. Então isso é um problema que nós queremos corrigir. Né? Então, retirar esse direito das crianças, desses adolescentes, de receber uma educação é um problema que nós estamos tentando corrigir aí, né, atrás de parceiros municipais, estaduais,

Exatamente, isso que o Fernando falou é um passo muito grande, né? Quatro municípios, então é bem complicado. Isso, ninguém quer responsabilizar, e os professores são pagos pelo município de Bola, e, é, e os comunitários voltam no Castanho. E assim, quem tem nos ajudado bastante também é a Prefeitura de Manicoré, então, a gente está num diálogo aí para resolver essa questão, porque é muito complicado e quem sofre com isso somos nós, que vivemos lá, né? Então, isso não passa. Bom, alguns parceiros que nós temos é a Casa do Rio, como eu falei para vocês, que é uma instituição não governamental que vem nos apoiando aí e que é uma autora desses projetos, de algum desses projetos aí que acontecem dentro da unidade de conservação. E a Spawn Huts, que é a empresa que construiu, a arquitetônica que construiu, né, aquele modelo de escola lá e doou para a comunidade. Então, assim, isso foi muito importante, porque se nós fôssemos pagar por aquele projeto, seria mais de 200 mil reais. Então, eu dou esse projeto para a comunidade e nós estamos aí na luta de conseguirmos executá-lo. Né? Vocês sabem que é muito difícil, mas estamos aí na luta, a comunidade, a unidade de conservação e os nossos parceiros. A meta é atingir tipo, 100 mil, né? o importante já atingir 40 mil. A campanha está no site da Brasil quiser tá ajudar no site da Brasil Foundation, você vai lá, abre o link e faz sua doação. Tem, lá tem todos os passos para você fazer sua doação. então, todos esses projetos, a comunidade, é, tudo isso tem uma relação com a BR-319, benefícios problemáticos. Então, tu, tudo que, todas essas atividades que nós estamos fazendo, dos projetos que eu apresentei para vocês, da nova escola, desse empoderamento dos jovens, tudo isso é em função de, da BR-319, né? possivelmente os desafios que a repavimentação dela trará para a comunidade, trará para essas pessoas que vivem ao longo da BR. Então, nós estamos nos preparando para um novo tempo, né? Esperamos aí é, que tudo saia de maneira que não venha prejudicar também nosso dia a dia, nosso bem-estar né, nessas comunidades, o bem-estar dessas pessoas que vivem ao longo da, da BR-319. Então, estamos nos preparando para um novo, um novo tempo. considerado, né, do Rafael, deu a entrar alguma da situação. E ele me disse que ele não está preocupado com a alimentação do velho, não está preocupado com o bem-estar de quem mora na comunidade, com a floresta, é, a natureza, né, a fauna e flora. Porque, tipo assim, é, os donos de ônibus não tem para quem mora na comunidade, não. Os empresários e é uma preocupação muito grande ele ligar para o nosso e é, um ponte, né? Porque possivelmente ele vai ser uma ponte. E ele disse para nós que ele não, ele não pode impedir que saia essa ponte, mas ele vai tentar fazer tudo para que ela não venha atingido atingir a comunidade. Sendo que acho que é uma coisa bem difícil, né? Porque ali praticamente é tudo E a comunidade vai sofrer um impacto muito grande com essa ponte que possivelmente vai sair da campanha dos 4, 5 anos. É o projeto ainda. Né? Exatamente. A pergunta que a maioria das, das pessoas fazem para nós, a imprensa, lá no Igapuaçu, é, você é a favor, o que, que você acha que a BR vai trazer de benefício para vocês? Então, nós sabemos que a BR, com uma repavimentação da BR, ela trará muito benefício mas também vem os problemas juntos. Né? Não vem só coisas boas. É. Agora, atualmente já acontece né, esses problemas, nós temos diversos problemas. É um dos problemas que nós enfrentamos lá no Igapó, né, é a questão do lixo, as pessoas jogam lixo, não tem consciência, né, Acha que só porque ele é uma comunidade carente, chega lá, joga lixo, às vezes até, muitas vezes autoridades mesmo que poderiam dar exemplo fazem isso, né? Então, outra coisa também, é, dispersão de chorumes, né? Aquela água de peixe, as pessoas chegam lá, estacionam o caminhão e deixa cair aquela água do peixe. Então, são alguns dos problemas que possivelmente... A, a velocidade que está é Exatamente, a falta de velocidade. Exatamente. Então, é isso. Nós estamos unidos sempre né, para lidar com esses problemas, buscando parcerias, buscando conhecimento para que a gente possa nos preparar para um novo tempo, para um novo amanhã, né, que a repavimentação da BR trará para nós moradores que vivemos lá, que acompanhamos esse dia a dia. Então, nós procuramos envolver professores, comunitários, agentes ambientais, o C e todos os nossos parceiros que nos apoiam, né, para que nós possamos nos preparar para um novo tempo. Então é isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Tá bom, essa foi uma breve apresentação que nós fizemos aqui. Espero que vocês tenham entendido o nosso, nosso ponto de vista comunitário, tá bom? Muito obrigado.